электр заряды дайыма денеде кыймыл жасайбы изилдейли биринчи электроскопту заряддайбыз анын жанына экинчи заряддалбаган электроскопту жайгаштырабыз аларды металл таягы менен бириктиребиз дароо биринчи электроскоптун баракчалары бир аз ылдыйлады ал эми экинчиники ар тарапка багытталды демек биринчи электроскоптон экинчиге заряд берилди тажрыйбаны кайталайлы зарядталган жана зарядталбаган электроскопторду эбонит же айнек таягы менен бириктирели сүрөт өзгөргөн жок биринчи электроскоптун баракчалары ылдый болгон жок ал эми экинчиники ар тарапка багытталган жок мындай таяктан заряддар которулбайт заттарда электр заряды которулса өткөргүч деп аталат ал эми заттарда электр заряды которулбаса анда диэлектрик болот ошондой эле диэлектриктен жасалган денелер изолятор деп дагы аталат